Если вы нажмете сюда, то вы попадете в школу Алекса. Продолжить. Thank you. ребят, школа Алекса, но здесь почему-то опять Балди. Я не понимаю. Балди, что во всех школах. Я вроде слышал о школе, ребят, где много блокнотов. Ну, примерно 20-22. Где, где я эту школу возвращаюсь, что ли? в аудиоплеер. Не используйте ее. То... И не используйте нее эффекты. Хорошо. То есть, то есть на вас не про... на... То есть нельзя эту музыку записывать? Что? О, ребят. Такой монетки я знаком уже с такой монетой. Такой монетой я уже видел так... такую монетку. aqui de comer. Ha <laughs> Где я же персонажи был? Какие-то персонажи. Как-то Галайвати. Вот ну, здесь все, все, все обычные персонажи. Березы. Вижу Носок. Знаешь, что там с березой? Я не знаю. А? Ты кто? бабку лакнет. Друг еще. Ну, один друзья говорит, что это в школе из автомата. Секретный предмет может типа. Купить из автомата. То есть из, то есть из из автомата, где безумные вещи. Вот побольше денег. Денежка. Опа. 是。 是的。 тебе. Все, страх. Что ты рабаш? Что? Рабаш. улыбнулся, так сказать. Все, телепортация. Сработала телепортация, наконец-то. что?